¡Hola a todos más al canal! Para que no conocéis me llamo Alba en este canal que utilizo principalmente DIYs Hoy os traigo la segunda parte del vídeo más visto del canal y es que hace cosa de año medio subí un vídeo donde hice 5 bolsos en 5 minutos, bueno, 5 bolsos de 5 minutos cada uno y os encantó, tiene más de 430.000 visitas más o menos, así que bueno, he decidido que ya era hora de hacer la segunda parte. En el vídeo de hoy vamos a hacer 5 bolsos en 5 minutos, pero a ver, 5 minutos en hacer la base, en decorar bolsos está más rato, ya digo ahora para aclararlo. Y bueno, vamos a hacer bolsos a partir de salvamanteles, alfombras, y una cosa que no sé si es un salvamantel, algo para encima de la mesa, no sé, un material raro, ya lo veréis. Y bueno, eso es todo, no me quiero enrollar porque el vídeo es muy largo, así que empecemos con el tutorial. Para el primer DIY empezaremos decorando un salvamantel trenzado. En mi caso, decidí bordarle flores de distintos colores, pero vosotros podéis hacer lo que más os guste. Una vez hecho, haremos una pieza de crochet de punto bajo, de la anchura deseada por la largura del salvamantel y la coseremos. En mi caso, decidí coser la pieza al salvamantel con trapillo, pero si no queréis que las puntadas se vean, podéis utilizar cuerda de yute o hilo de pescar. Para coser la pieza os recomiendo pasar la aguja por los agujeros que tiene el trapillo y el salvamantel ya que de esta forma se cose mucho mejor. En la cajita de información os dejo un vídeo donde os enseñé a hacer una pieza de crochet con trapillo. Una vez tengamos la pieza delantera cosida, haremos lo mismo con la pieza trasera. Finalmente, cogeremos un par de asas. En mi caso, las pinte blancas y las coseremos en el bolso, tal y como veis en el vídeo. Yo he cogido estas asas porque son las que tenía en casa, pero estoy segura que cualquier otro tipo os quedarán genial. resultado realmente me encanta, pero si nos apetece decorar los salvamanteles, creo que sin nada también nos quedarían muy bien. empezaremos doblando y cosiendo por cada lado una mini alfombra de colores. Una vez cosido, doblaremos las puntas hacia adentro y las coseremos a unos 6 centímetros del extremo, tal y como veis en el vídeo. Si queréis, podéis recortar las puntas que acabamos de coser pero yo prefiero dejarlas ya que creo que ayudan a dar más forma al bolso. A continuación, cortaremos dos rectángulos de polipiel de 3 por 10 centímetros. Les redondearemos las puntas, los doblaremos por la mitad y los coseremos a cada lado del bolso, dejando un pequeño agujero para pasar la tira del bolso. En cuanto a tira, yo utilicé un cordón torcido que os enseñé a hacer hace varios meses en un vídeo. Si os cuesta pasar el cordón por la pieza de polipiel, un truco es colocar cinta adhesiva en el extremo, para que no se deshilache. coser unas borlas por toda la parte superior del bolso. Para el tercer bolso haremos dos piezas de crochet en forma de trapecio. Para hacer esta forma lo único que debemos hacer es ir matando puntos. A continuación, colocaremos la pieza de crochet en el medio del salvamantel y la coseremos por todo el alrededor. Os recomiendo que hagáis como yo y empecéis a coser la pieza por el centro, ya que de esta forma os aseguraréis que la pieza queda bien centrada. Una vez más, aprovechad los agujeros del trapillo y del salvamantel para coser la pieza, ya que de esta forma el procedimiento es muchísimo más fácil. tengamos cosido un lado del bolso, haremos lo mismo en el otro lado. Finalmente, coseremos las asas en el lugar deseado y ya lo tendremos hecho. Utilizaremos esta especie de salvamantel de avalorios. Para empezar, doblaremos las piezas inferiores y de los lados hacia arriba, tal y como veis en el vídeo. Después, pegaremos entre sí los dos avalorios de los extremos inferiores. En mi caso, utilicé silicona caliente y os puedo asegurar que el resultado quedó súper fuerte, ya que quise despegar una pieza para mejorarla y no pude. Una vez tengamos las dos piezas hechas, aplaremos los abalorios superiores, tal y como veis en el vídeo, y los pegaremos entre sí con silicona caliente. En mi caso he pegado todos los abalorios a la vez, pero recomiendo que los peguéis uno a uno para que el resultado os quede mejor. Una vez tengamos el bolso hecho, si queréis, podemos hacer un forro o más bien dicho, una mini bolsita para colocar dentro. Para hacerla, cogeremos un rectángulo de tela de 30 por 15 centímetros, lo doblaremos por la mitad y lo coseremos por la parte inferior y por el lado, dejando en la parte superior del lado unos 4 centímetros sin coser. Una vez cosido, doblaremos la costura hacia adentro y haremos un dobladillo, tal y como veis en el vídeo. like late night someone that I knew. I just hope you won't get hurt. I just hope you've been through worse. Sometimes I'm broken, too much of emotions. Sometimes Después abriremos las puntas y las coseremos, tal y como hemos hecho en el segundo bolso. Oh, guess I Finalmente pasaremos un cordón por el dobladillo, ayudándonos de un imperdible y ya tendremos la bolsita hecha. cogeremos una cadenita y con la ayuda de una anilla y unos alicates la colocaremos a cada lado del bolso. empezaremos doblando una alfombra por la mitad y marcando cómo de grande queremos que sea el bolso, en mi caso 30 centímetros. Una vez marcado, coseremos los dos lados que os muestro en el vídeo. Como tenía miedo de que la alfombra se deshilachara, decidí hacer dos costuras, una al lado de la otra. Después de cortar la alfombra sobrante, doblaremos y coseremos las puntas de la pieza, tal y como hemos hecho en los casos anteriores. Una vez hayamos girado el bolso, le coseremos un cierre a cada lado, o solamente uno en el medio. Para asa, decidí pasar un trozo de cuero sintético por los agujeros de la cadena porque me pareció que de esta forma la cadena quedaba más original. Una vez hayamos pasado el cuero por la cadena, la colocaremos a cada extremo del bolso y ya lo tendremos hecho. Why do I need to be good all the time? I'm wrapped around his finger, but he is mine. Don't care what they say, too late anyway. Why do I need to be good all the time? Si olvidéis de darle like, suscribiros al canal para no perder ningún vídeo más. También si queréis activad la campanita porque estoy subiendo bastantes vídeos, o sea, la semana pasada subí dos y esta semana también. Así que bueno, si no los queréis perder, activa la campanita. Y bueno, espero que os haya gustado muchísimo. Si tenéis cualquier otra propuesta de vídeo, dejadme en los comentarios, porque ya sabéis que estoy encantada de hacerla. Y bueno, nos vemos esta semana con un vídeo más. ¡Adiós!